nkwaniriza nyo ati tenabagamba enali nsomesa abamawulire ankyasomesa nabagamba temunamawulire <laughs> yetagibwa mu kiseera kino mm. si kampany sekiritary mm. sambula okananalise era nze pologulamu zammwe ziwulira mpulira ku lediyo ko nenkulya waliwo ayaka enyo ku saawa etaano awo gabugo gabugo gabugo mm. nayogeraaa ezemisana mm. nze mbawulira bonna basiru but the problem is history is narrating political science and logic helps you to analyze what, mm. did, what are the key players and what do they want to achieve bino bino history ojja muwogera ojja kwogera gabugo ojja kwogera ani ogamba akaddiye ojja kwogera akaddiye nga gundi akaddiye nga gundi as long as you don't know the key issues at play tuina chojia kula gwe narrating biuri umasa ulo bikola wakanti journalism yetaga yetaga wa company ah, ah, secretaries ah. ati uja wakani ya reporting company secretary he said he reported observing the following he did this <laughs> siya story je tuwagala <laughs> tuwagala story ya equal analysis that's why ndituchita agenda setting and the media at the advanced level only do does two things, creating a marketplace of ideas where people come and buy and setting the agenda. Which one is the most important ne, issue? Netu uh, kwa setting agenda. Agenda netu ne, kati gwenga mm-hmm. nkubuza nti main issue eri wakati toji sobra jitegera. Ani? Egwe. Luwachi. Jogere. The main issue. Ebi jenda maso mguanga. Mguanga main issue chikati. kati gwe ina jumanyi nange nina jemanyi ngenda kuleta bya mu Uganda ina jaina the most important issue as far as Uganda is concerned is the return of hundreds or thousands of schools school children back to school why by going to school we carried out a mandatory testing on covid 19 ababbi tebakitebina tatugambye before that nga tatuwa issue eyo gyogamba mm. midi yokusettinga agenda hmm. nekino njagala bantu bakifune eyita muki anti olina okumanya issues mweba mwasoma olina okuba wasoma political science ne logic ne propaganda but in many cases for you you report mukyali ku eh, entertainment informing educating empapula zamawulire mu uganda yeah. nemikutu gya radio yeah. tegigezezako kutegeeza ah, bannauganda kigenda maaso and the print media was captured by the mafia gang. Kakati fetutu nori ebintu ntuku gamba. If analyzing Ivory Coast, what is there? The most important issue ya Felix Bogin, ya represent wao. Felix Bogin ya ine nkulati ya londa anga. And the Ivory Coast ya ina koko monji. As a result, ngaba mulaba mu Uganda wano, foreigners came from neighboring countries to pick, to, to, okunokako oko nokumulima hmm. the majority 50 of the population in ivory coast bava apavolota bukina faso kakati gwokyusa amanya amanya galiwo kongo nefuuka zaire apavolota nefuuka gundi bukina faso nozanirodeza so, era wano gundi nga yakajja eri tumwene yabagamba temukyusa akabonero keggwanga mbu eggwanga liganya okutambula kubanga ngali kinyonyi kyewumba efu nnyo mutekeko enjuki eh, ayagala bakyuse gundi zonna bakyuse egundi eh, yeggwanga yonna yali esente do people who fail to work and know even the importance of a eh, uganda crane do they know it uganda kuleni bakimanyi nti yebaganye okukola kati bwetuteekako endometebolions eh, eh, eza cameroonmbu eh. endometebolions eza cameroon zakatwala wadcap emirundi emeka <laughs> amavubi enumba za bulundi zakatwala wadcap emirundi emeka sakisi naye ye yali akiresi nga kiina n'abagwagwa bakiguze kuba yagala kukola ki nebakyusa congo omuddukavu akyusa nakyusa eggwanga nakyusa kino nakyusa ki no the issue is these are tools of authority why did akakiiko akatekebwako ku independence akalonda gundi kaliko omuntu omu gulesiibingira era enyimba zeggwanga abasajja bayimba enyimba zeggwanga ennungi ennyo ezali badde na luno mhm. baaliwo naye ngaono wa upc balondamu lwa wa upc kakati unless you dig out politics and you wanted to know what somebody wanted nti obote yali ava mwiri that's mm. why moto mm. yemwe mm. for god mm. and my mm. country became a national moto obote yajireta yewa yisomero ye, ye, yemwe rimwe yasomera for god kulwa katonda nensi ye, yakijja mwiri nakati mukiteke kuno endusi ya uganda naye sigamba nti sigamba nti moto kyava ku kwagala nnyo katonda ngaeggwanga eggwanga lyazemberwa katonda you are stupid <laughs> this was obote endusu ya uganda yaliko akasozi keera ngo ewaabwe gyava mm, mm, yes mm, yaliko akasozi keera ngo kakati gweojja ku radio twowers oli ku tv twowers you are narrating you don't have the knowledge tikakati as we speak today ababira mu covid bonna balirekulidde we have carried out a scientific mandatory testing in uganda by one incident walabye eyo omwana gwe bagobye naddeeka kubanga ayina covid ate amasomero gadde ebo bakebera anti bakozesezaki buno buyita mutbugan eh. walabyeyaa kakati by admitting ti buli mwana yayingidde mu ssomero watestingiddeko n'abeewaabwe gyava kakati mutulaga epercentage ya covid yali alaming anti kyenkubuulira ekyo kyokka tuyina kyetuyita gundi open indicators ti omusajja agule emwanyi taziyiwa kutiya namba afumita eno waggulu n'afumita mu makati n'afumita wansi omusajja agula ente tatambula na minjani agipima bupimi bwati nagatiakira sampula yeeyo kakati buno bwatulaze is eh, do we have leo covid 19 era baleeta etteeka nti ayogera nti taliyo bamusibe kakati puresidensi nga teyayingiddemu omwami ono yabadde ajose uh, ministry gye yawasa ng'aleese spos ezokutesitinga buli mwana alese kiti ze miliyoni bbiri singa yazirese ayise mu ministry niyo ndi katuddemu tutegere wano ekyokuggulawo amasomero abaana ne batabakebera covid-19 ne babakebera buli mwana yakebeddwa si kiti kiti omukulu ze yaleeta miliyoni ebbiri yadibye nazo era yayise profesa mbali profesa mbali ku macha bali uwe batudde e kololo naba profesa alibuka ati ekisenge bali uwe kati batudde bampuliziza nti ekiti omusajja atugambye katuzitembeeye sanitizer yenda gwe yabadde alese tani and tanis museveni yakoze akantu kamukokka nabimulemesa trillion teyazikoze zeye wana wana kakati kitutegeeza diana alimba ministry erimba eyeducation yerimba everybody alimba kati kyebagenda obakola bagenda kudya bukiki obo babuyise emabega abakulu bamasomero babugule mutandika okulaba abaana abakomawo masomero hey, eh, kuba kati yababi ogwasoose yazireeta nanyini buyinza obwokubeera omuka obulamu bwe bwonna yazireeta ojja bba uliawo nga bagamba nti muzitembeeye ku masomero is stuck with two million testing kits is stuck with ambulance mobile clinics bali bagenda kudira sente za pulezidenti eza biliyoni ekikumu ataano kasaija azibawe mbwe batesitinga baana ba upe ku mitwalo anaana yabakubye omulundi gumu museveni yabakubye simple matter kyovala baleese abavuuka okuva e canada nembasekerera si gwe gusoozi baleeta obuwala buno obulibiya bwava lubiya nga busudde gadafi ne babuleetawo ne bujogaffe bufuna dola enkumi mekameka nembutunuulira bwendi omuyinzi ngaya nnyo wano mbabazi yaleeta abasajja aleetamu omulasa gwemmanyi nemugagwe sakula bakumi akagekinana kwembasa yalasa eh, the prime minister has directed us to work with you to revamp the country's image gandi terry the prime minister is the cause ganda skim nabaga mu ofiisi yange dino watu ekola empiyi gandask the prime minister right it is causing empiyi is the person responsible for the bad image because heis fighting the government, the president nabafumula mu ofisi yange kati kyenda byewuti baleesa aba Canada abavuka bavudde Canada e mbu babayambe no nebo nabaganti nebo leta omusajja wa M16 nomuteeka mu Uganda nga waiso takola kati kaka babadde bamukubye na muyambi kaka nzina muyambi ate mm, babadde bamukuba bamukuba kaka evicted move mafia collapse bobuli lwamala obubakolera bakusanyako akasajja kali mu new vision ne nga bakubye kakka kakka kakka isme wfout kakka nze nababuulira nti abasajja bali ku bizinga babakozesa but faamu e, e, ekizinga kyane before you talk about kakka ai talking about a new government nti now we have a new government that has probed kakka we are probing human race violation Niluni. that were committed by the past kakka is under genos is a canoe is under General Zeri Tumwine is a colonel. Chingamba. Former immediate eh, Gundi, former Minister of Security, is a referent general. Safe uh, houses belong to the police. The Minister of Internal Affairs is a general, Jejo Dong. Kamu kubye kamu ono nyo damomu kubeka sajak, gwe damomu kubeka kankwa habye. tugenda kujja kaka katono nyo wali wongambi nyina kyenda bintu kye nkubulya kirikimu buli wabawo are you capable no. buli wabawo analyzing the salient issues wabera wensonga affecting the country at a particular time as media buli wabera wensonga wabera wo solution hey. abantu gye bakuliyetinze yes. ejja hey. bwekuba nga kudda kwabaana ku masomero hey oli aba yaguze dda test kits such that watukawo oli bakyoge nti akati abaana betaga kugira nga solution weeri chita mchi government you where you have you. where you have alarming figures na baga nti alarming figures ni kampala zari intended to lock up kampala again nemba gamba nti tewali musajja nebakuga nti leta ebige e, omwana ayingire mu ssomero nga tosasudde omwana ajje nabintu byonna osasula enkya omuzadde n'agaana kiba kitegeeza toyagala mwana waasome bagamba batya nti bateddewo simanyi sops mm. akaedi zonna mu ggwanga ziggulewo akedi e, akasajja kekamuni kakuba mumawulire gaako mbusimanyi akedi ataano mu kampala ziremeddwa hmm. nembaga ezo akedi zaabwe baagala ziggalewo zireme kuba na sente bano abaganda be bateekamu zirabirira bazitwalire mu banka zaabwe bwe nabakuba waddamu okulya laming figures ne kampala so midiyeya single handedire mbakuba muntu omu why in political science every decision must be purposeful it must reflect the past ntegeera kyoyagala okukola mm-hmm. tukiyita conspiracy theories what if what if the government is giving me is not correct what eris i use my head thats why imterrible era bwembakuba nga badduka kuba bikolebwa bantu nanga mu human being kakati nkubuulira what is the most important issue now that would debate is the return of resumption of schools as opposed to the earlier su e policies e set by the ministry of education the president put up a task force away from the ministry of education this is why he has successfully returned the students back to school era ekyo kikutegeeza nti nabaana abalala basobola okuddayo kuba otesitinze famire famire ogitesitinze tulabyewo omwana gwe bazaayo tewali mwana agudde nti webakumutadde kukasamubalamu eh. kakati nkaddayo nadduka omukazi ali mu minisitu ya heresi ngadduka bana basetinga spos ngabadduka ngaeggwanga libatabukira but you cannot do it because you not reason ntiamawulire gamu bwegatibwegafaanana That's your problem. Nti, why is it that everybody neyawanguddwa mu kamyufu naye yenyini alemeddemu they are not going for, for, for, for museveni's interests <laughs> this is the last lap of museveniantie kubuulire tibasobola balina forces era ngenda kusomera kakati abaana bwe bamala okudda mu ssomero nofuna mandatory testing by testing the student you are also testing the family kakati abantu bwe bamala okukitegeera ngaobikoze biddiriŋŋanye tokuba bantu tiya gaasi nti ate beekalakasa baviolatinga gundi ujuva been exposed abantu abali bonna ewaka balamu eh. hmm. oba minimum kubanga you must when you analyzing data bayinza okuba nga ama waliko family saina bana bizalese but we, we have managed to test a, a largest percentage of our population by doing one thing going back at school katikitegeza singa lwacho kisobodde mm. spo ziri omuvukazi yali ataddemu nanyene buyinza saba jozi mu seven years kubye naye namuteeka mu safe house kakati kikutegeeza when you call me as an expert to draft a campaign strategy for Museveni sigamba sigikola nga bwe naalikoze ti museveni is facing opposition museveni is not facing opposition opposition leaders cannot, are not the ones who drafted the SCP, sops then awo bo misfirings bogamba nti tayina opposition ngatengo drafting a campaign anti awo mbama tekitegeera nze bampize zambia okubakole ne bampe dola emitwalo kumi n'enkoma wano ne bagamba ti muyina media babasinga bali aba opposition timuyina media i came back with my hundred bali bagenda kumpa buli wiiki emitwalo kumi nakoma wano a few days nembabalira nze kasankubalira kiwedde kuba siri mumu abawandiika obuwandiisi no nkibala mmanya why should somebody do this thats why anondi muganda mumaani akugamba omuntu bwakunamira naawe mukunamire lwaki eh, omusawo omuganda amugamba ntigenda omukunamire akwatekebe ebisirani kati saasumulula empale naleeta fimbo naawe osumulula yiyo banja lya mwenge liggwa na mwenge teweefuula mutamivu kunfukongera mbadde njogera noolwo omukazi wange owa dp tebifaanayi byange byonna babimazeewo ne mugaye bano bennyini abaleese buno obupya somayi babuyita buki mm. bebayuza ebifaananyi mm. kakati mweveemu mm. omusajja akwate omutayimbu asule ku kifaananyi ki omutayimbu agwe ku ttaka batte basatu mudala babiyuziza disimaani ayuze ebifaananyi amuwe enkumi ttaano mbu mubeere foosi ogenda mukole ebiri expensi no let me sleep ku muti kwenkitadde nku omutayimbu ogalamire ekifaananyi nakyo kisa omuntu akatala kamotoka kasa omuntu neddu batekayakatwalawa beobutula bamukene nkutta katala kanga akamuto <laughs> yes kakati kino ekitabo ukiraba ekitabo kino nakugamba kirimu amasimuukiraba eh, mm. kino kirimu amasimu ebikumi bina bapasita bamasheke ababadde babba abantu nga babatundira amayumba advise these people to make statements ebatwala ku police ayulu ensuwa president ategeere nti waliwo network ate kamanda wabana babadde babba bamasheke baani nogamba munogwe sheke nti oyinayo kyotunda nti eh, jangu nkisabire pasit oyinayo kyotunda nti ejangu eh, kusabire hmm. innocentiry abasajja nibajja notwala enyumba yamuno ku miliyoni binambu bamala omukosa endagano nesigalayo eri hmm. nga bakuga nti sente ezo zinasabira nzireete nga bazibba kamanda wabwe is a senior police officer namukwata ne video ne audio ngenda kumuwabira eh, kino ekitabo kiri kimu simu oziraba oziraba zino ziri esimu ono sheeka abaddabba esimu eriko esimu ebikumi binakwabbira ezo eh. ono sheeka omu ate nina eyakino mm, ekitabo kya seeka omu eh. tosoma namba ya simu limpa somako owa gwesoma byalo okebere ku peeji emu osome ebyo mm. polisi eryawo nabayamba kubatira abantu mumalwaliro nebatwala organis hmm? wakati otekako kinaya nti amini eh. kola eh. receiver eh. date duration yesimu ekubiddwa wagikubidde nze siriku byamunaalawagikubidde kyuma ekyange tekimanyi byamunaala btc kitawuluzi nansana mastowa yesu amala kavumba wakiso kisimbiri wakiso act mpungu nga wakisomwele eh, anti babadde ku petro city bebabbi benyini netiwaka yaeyo yabakazi bebattanga abakazi abo netiwaka yemu petro city enamba nga nyingi e, eh, petro city hmm? Eh, ekyengera hmm? e, e, bagigadde ne badduka baddu odduka kinga nakukutte dda nekifaananyi kyo i defeated the ogani e, e, exporters ne mu uganda bakyalinamu container emu samuwe bagikwese mm. motoka lole zaali zetomera mu eastern uganda nga zaggwawo abakazi baali batuse ku makumi abiri okufa nga bazaala why are they not dying kasabakubata kuwange otulakinze eh. ebyo bitabo biri kumi yes implicating statement babadde bazikola ku polisi mm. ne media teyogera this how dangerous your country is nti mafa hakukanye mafia omusajja ankubidde esimu kumakya ekiri ewakisa okawe wakisa ayina ettaka lyange lyayagala okubba nja kugera kirabira taliwo tugalire mu ofiisi bwemuwulira abalogakka nga nzigadde woofiisi ya kawe wakiso mwe temututaasa mututaasa akasirikiro nga waliwo se munne kawe wakiso mgontu ataaka yu nja kuyingiriremu oli ku ttaka lyange olizanyirako kubanga omulowoleza mu mateeka tegaliiyo haamu yabawangudde mu musango oli kyeyakoze kitakolebwa prinsipo jaji najayo ne fairo nagituwa ii olunaku lumu omukazi gwe bali kusuula mubala lwe butabika ne bakolako facolization nga abafaku why don't you follow the law there's no way a principal judge can quand pick a fairo omusajja mwakola ensobi oyo omusajja ali mu commercial court alina phd si musiru abagambye bwemba mwina okweyambisa mufunenga abasiru that man protects is a phd akugambye eki Mm. akwentiene mane zemujja ebweru nga banka teyina lisensi wano ziba poteya mekero protecting it naye ba ekibatawanya bakawewala okuva oyo kasaija ne gundi bakati ministry bagitta we cannot go to credit institutions to borrow money tugenda mu bamanerenda bakazijja australia bakazijja south africa abasajja balese wano sente nabwe nja bakuganya waliwo abasajja bankubidde esimu okuva kumacyakati nti we failed to invest our money in uganda we have now been welcomed to, to, to burundi can you come and attend the function nga wano bakasajja baziremesezaawo ani asinga okubeera ne sente ne kampuni ewola abantu kumbuzi kundi the ministry officials kakati mumunaalagawo everybody is frustrated here everybody sent is baleta kubanga tebayiza kubakiza kuyingiza sente wano ngati bebawola bagala situation yene eriwe berebwete how can people abaserikali bakubabati abantu mu kafyu ngamubule myezi mitono mulonde these people Nyuna. have successfully uyo si wa government omuserikali ati anyo nti regime nga yagudde bajja tutta kuba balaba kukyamye nibalabye kukyobote why is it that no these people you would think they fear a change of government they don't fear the change of government this is what a professor should tell these younger people who have come from canada your situation is different president museveni yaletambwe ijana wano akulia uganda yalaini nga ina kyalaini ya kenya yajukuba kutaka president naleta dr suleimani chigundu bank of uganda yajukuba kutaka president naleta dr mwine nga akola mu world bank you should be teriwo mboyi nakunganya abagezi bonna nabaleta nabaleta nagiyita dream team economy yalemerawo why the question was not the economy don't waste time for with these younger people from canada your situation is different it does not need expertise era abavuka babagambye nti aa ah, ah, mirundi mutawana naye bulijjo nti mutuwe miliyoni ataano tubakolere e, eh, detalent egaana abo abaana bebanasinga abakanada benyini bebanasinga abaisirairi bebanasinga nabatunulya nga balesa akacyayina wano kumaca akavubuka kato nekoza n'amasimu gaabwe nekaga tayinza kuddamu kati tukwata nensooka mbalekamu enaku biri nekakomakano ne balance has he captured it yet no i told you nabakuba mufulirize emirundi esatu bimu kasazimala okuyingira tolina gyolaga abo basibe bange naye eyadda eh, mu motoka eri insulated samubatula stop steering ani ayina limooti ekulembera eggwanga lino because bino byotugamba biraga someone else eh. yakulembera eggwanga musabe ntamanyi anti yenkubuulira akazu when a corrupt E, e, e group reaches the level of a kazu it means it will moral its owner empologoma ogirunda naye kulya kati akazu kakuba nanyiniko why nti amawulire gaabwe gonna gahiping everything yonu museveni kila kintu kinawezekana kwa kenya bila moi kila kintu kinawezekana kwa uganda bila museveni kasaka, kasaka, akazu kakutuukaawo era nabano benyini abo baprofesa baani bagamba nti abasajja bano tebabuulirirwa ate mwenda yabajerega nyo tabalaba mu magezi mwenda yagambye nti katuka gurupu kano kalinga omuntu alina ekirombe kya golodi nabula wa mutunda tasi mwenda zobservation about this kakun bonna bekokola omuntu omu yabajooga nti ajooga abalina gundi kasita otuuka ku levo nga omukazi aboggola nga naawe oboggola abaana boononeka abaana bavaawo ekiro gwoli bawasa owedde owedde famiry ebegeeze kati akakundi ko tekaliimu kunoonya sitabilite ya museveni akakundi buli kintu kakibbiramu why itis hidden bo tebalabwa bujozi bwokka bwe baleega bujozi naye mulinde nimuwanga yalowooza nti okujjako obuti buli wamujja bakikoze ejjoogo libaddira kakati siyinza simpo nabagamba wano nti mutawani yabwerere kana akatabo nakawandiika ddi nakawandika authored on friday 7th february 2020 at my residence in kyengera adjusting the trap enongosereza nabagamba nti yena ali mwekyusiza nti balondere mulayini mukifo kyaki nimbagamba byebimu enva okuzikyusa nozijja mu box enkoko ey'oluwombo eh, nenkoko eyokusowani era eyokusowani era yesinga mukene waluwombo changing a methodology does not affect the idea what's their idea you are changing the methodology of erecting but the, the, the determining factor is buli mubbi ayagala okukiikirirwa ku seeke mafi ayagala okukiikirira ku seeke mafi ayagala okukiikirira wa mu parliament even if today you say nti we are going back to independence time nga prime minister yaba n'obuyinza era battle will shift from ceremonial president to the prime minister the methodology does not matter what matters is somebody wants to achieve have you changed the idea even in the communist countries bakugamba the purity bureau bureau sits identifies an idea for five years prayer plan nga singa wano mu Uganda mukulumiza nnyo national planning authority naye teyogerwa nako ate national eyali bapulani bakasaija ah, ah, noona obukooti bebatawanya eggwanga they don't even mind about the national planning authority if that national planning authority is given to another country aba abasajja ze bakoze ojja kusanga nga eggwanga eddala litambula lwaki balina budget lwaki tebatambuza ebintu byabwa national planning authority bwobanga oli sikowala mulungi nga badefenda tebakuwereza mupiira oyingira katimba neweteebaweka gofuuka omupiira ampeza <laughs> ah, katusoke tukomewo tova ku mukutu bwa pal fm balipotinga waniawo banational planning authority anti mu finance bwereere tukumpe yalinga enational planning authority nebakasaija bwe baddukanya eggwanga lino bikwatagana mm. no, no. no. no. no. no. no. no. no. alijja nayoola kasaija ne bat nabayoola naba ba ekitalya ensajja egitereeza <laughs> nga bwe tusabiddwa okwettanira enkola ya tonsemberera okwekuuma nga tuli balamu